今着いたばかりですさあもう早速コンビニに来ましたあもうコンビニ大好きコンビニでなんか皆さんおはようございますはいおはようございますサムですシャトです雨じゃん雨ですはい憂鬱っすはいもうびしょびしょでこの 初日もうびしょびしょからのスタートですね今信じられないくらい大雨なんだけど、はいね、ねどう思いますかポジティブに考えましょうはい今から成田へ行きますじゃあ友達と一緒に遊びに行きましょうはいレッツゴー every single beat. hits my heart so deep. Wanna wrap my arms around you, cause you sweep me off my feet. Girl, you know that there ain't nobody moving like you. You know you got me. I love the things you do. do.今作ったばっかりでさあもう早速コンビニに来ましたもうコンビニ大好きコンビニでなんか全部食べたいですかうん とりあえず安いものあは全部行きましょうはい行くましょうこれはテーブル番号でこれは麺油油そば はい、これはルオンと、あと豚の血はいいつもライブで言ってるやつねはいじゃあ後で皆さんに見せますはい、とても美味しいよ多分、はい懐かしい味 これこれ自分で作れないこの味美味しいでしょでこの味だよねうん難しいね、うん おいしいおいしい、うん、懐かしいでしょ懐かしいねすごくおいしい止まらなくなるよね 弾力がありますもちもちしてるね、うん、これね冬瓜のお茶冬瓜のお茶ですってすごく美味しいのこれはいねリチャードも大好きだよね好きですようん日本来れないからねあればいいの冬瓜のお茶ですうん美味しいです超好きはい 初めてのです。暑いから気をつけ暑いよ、暑いよ。気をつけてね。やったね。美味しいよ、美味しい。めっちゃ美味しい。 よかったよかったでもあちゃんと味がついてて、うん、美味しいあ熱い熱いねうん、うん、おいねやったうん、ね、やったいすごいサクサクしてるうんおいしいうん <laughs> おお豪快おおかっこいい <laughs> かっこいい oh my god. This is how it goes. Opposites attract. Guessing everybody knows. じゃあ今回の動画、はい、サマンドリちゃんさんと少量チャンネルで、はい、お送りします。に、で、たくさん食べて、たくさん飲みました。です。 はい、この動画が気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いします。お願いします。結構ますので、皆さんこのあの登録してください。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ゃった。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。 びケーキを買っちゃいました、はい、これ今日はサプライズパーティーって感じですよはい、はい、えー、びっくりさせてあとはね、うん、泣かせようぜ泣かせようぜ every single beat It's my heart so deep Wanna wrap my arms around you Cause you sweep me off my feet